<laughs> 你别笑。呃，做一个专业的演吧。 <laughs> 哎呦妈！

<laughs> 这，你别笑。啊，做一个专业的演员吧。 <laughs> wrong. <laughs> all this power that I found, gonna totally abuse it. I hit so much stuff, do not get <laughs> into my way, cause I found a stick and I'm using it today. I got a stick. 这你别笑，这你别笑。啊，作为专业的演员吧。 then my head hit the wall. But I had a friend. 有人。管你。